Justo a sus seis. Voy a acercarme todo lo que pueda, a ver si podemos ver más detalles. Alucinante, de verdad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 Así que vamos a acabar con ello y os, enseño pues, algunas de las mecánicas de movimiento, de la física newtoniana tan increíble que tiene este juego.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 que esto viene ni más ni menos que del élite original, con lo cual lo selecciono eh, lo vuelvo a seleccionar y nos preparamos para el salto Hyperspace jump in 5 5, 4, 3, 2, 1 Allá vamos Ya estamos aquí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 Estamos la nave. ¿eh? Acercamos un poco más. Y claro, tenemos que sacar, tenemos que desplegar el tren de aterrizaje, como es lógico. Y aquí está. Y esto es tan sencillo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 Colocar en la plataforma. Y este es convivir una película de ciencia ficción desde dentro. Ahora ahí se ve una especie de coche que pasan por ahí. Y estamos listos para el despegue.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 Y ahí vamos. Pero no es este el único vídeo que haremos de Elite Dangerous. Volveré pronto cuando tenga los pedales y os enseñaré más cosas del combate.